78 hangi sayının yüzde 15'idir? Bilinmeyen bir sayımız var ve o sayının yüzde 15'i bize 78'i veriyor. Bilinmeyen bu sayıya x diyelim. x'in yüzde 15'ini alırsak, yüzde 15'ini alırsak, yani x'i yüzde 15 ile çarparsak 78 elde ediyoruz. Bu denklemde yapmamız gereken şey x'i bulmak. Yüzde hesabı yaparak doğrudan çözebilirsiniz ama ondalık sayı şeklinde yazarsak bizim için çok daha kolay olur. %15'in 15 bölü 100'e eşit olduğunu biliyoruz. Yani 100 içinde 15 var demek. Aynı şey. Bu da neye eşittir? 0,15. Yani %1'in 15 katı. %1'in 15 katı. Eşitliği tekrar yazalım. 0,15 çarpı bilinmeyen sayımız yani çarpı x eşittir 78. Eşitliğin her iki yanını 0,15'e bölersek x'i bulacağız. Sol yanı 0,15'e bölelim. Her iki tarafı da 0,15'e bölmemin sebebi x'in önünde 0,15 olması. Bir şeyi 0.15'te çarpıp 0,15'e bölersem geriye bir tek x kalır. Amacım da bu zaten, x'i yalnız bırakmak. Bu işlemi tabii solda yapıyorsam sağda da aynısını yapmak zorundayım. Bunlar sadeleşir ve geriye x kalır. x eşittir 78 bölü 0,15. Bunun kaç ettiğini bulacağız. Hesap makinemiz olsaydı hemen bulurduk ama gelin biz hesaplayalım. Sayımız 78, onu kaça böleceğiz? Ondalıklı bir sayı çıkacak, 78'den büyük olacak. Sayımız kaçmış görelim şimdi. Sonuna birkaç sıfır ekleyeyim çünkü bölme yaparken bunlara ihtiyacımız olacak. Bunu 0,15'e böleceğiz. İşlemleri daha kolay yapmak için hem payı hem de paydayı 100 ile çarpalım. Böylece 0,15 ne olacak? 15 olacak. 0,15 çarpı 100, 15. Virgülü iki basamak sağa aldık. Başka bir renk kullanayım. Virgül artık burada. Diğerini silelim ki kafa karıştırmasın. Bu işlemi 0,15 için yaptığımıza göre 78 için de yapmalıyız değil mi? Virgülü 2 basamak sağa kaydırırsak ne olur? 1, 2, 7800 olur. 7800. 78'i 0,15'e bölmek demek, 7800'ü 15'e bölmek demektir. Aynı şey. Bu ikisi birbirine denk. Payı ve paydayı 100 ile çarptık. Şimdi sonucu bulalım. 7'nin içinde 15 hiç yoktur, değil mi? 7'nin içinde 0 adet 15 vardır. Buraya 0 yazarsam bize bir şey vermez. Peki 78'in içinde kaç tane 15 var? Düşünelim. 60'ın içinde 4 adet var. 75'in içinde 5 adet var. Sayımızı bulduk galiba, İlk sayımızı bulduk. 5 kere dedik. 5 kere 15. Ne oldu? 5 kere 5, 25. 2 yazalım. 5 kere 1, 5. 2 eklersek 7. 75. Çıkaralım. 78 eksi 75, 3 eder. Şimdi 0'ı aşağı indirelim. 30'da 15, 2 kere var. 2 kere 15, 30. Çıkaralım. Kalanımız yok. Diğer sıfırı da indirelim. Virgüle henüz ulaşmadık. Virgül burada. Bir virgül de buraya yazmalıyız. İlerlememiz gereken bir basamak daha var. Diğer sıfırı da indirelim. Sıfırın içinde 0 adet 15 vardır değil mi? 0 çarpı 15 sıfırdır. Çıkaralım. Kalanımız yok. 78 bölü 0,15 520'dir. Yani aradığımız sayı x 520'ymiş. 78, 520'nin %15'idir. Gelin matematik derslerinde bu konuda karşılaşacağınız terimleri bir daha inceleyelim. Bu bölüm yüzdeliktir. Burası yüzdelik. 520 ise ya da hangi sayıysa artık, bu da yüzdeliği alınan sayıdır. Bu sayıya bazen tabanda diyoruz. Tabanın belirli bir yüzdeliğini alırsanız, onun yüzdelik dilimini bulmuş olursunuz. Yani 78 burada yüzdelik dilim oluyor. Yüzdelik dilim tabanın belirli bir yüzdesidir. Biz de bunu buluruz. Ama tabii asıl önemli olan şey bu sorunun yanıtını bulmak. Düşünürseniz bir sayının yüzde 15'i o sayının küçük bir bölümdür. Küçük bir yüzdeliğidir. 78 bir sayının küçük bir yüzdeliği ise o sayının bayağı büyük olması gerekir. Yanıtımız da buna uygun zaten. 520 doğru sonuç gibi görünüyor. 78, 520'nin tam olarak yüzde %15'idir.